tiimu kuwukaokola n'ogenda semwogerere kyekimu eh. nokusoloza nensoloza <laughs> naye ndudde ogendako kwotusipa kati era mwana ndudde nange omuyisaayisamuamusajja eh, yizoza twamusuulawo abusisira agaba obwobwerere sibwabwenzi <laughs> eh? <laughs> sibwabwenzi simonhetodigestheindust semwanga musasaimu omunene omukibuga bingi mm. edikenzo didi edikenzo kibiina mm. kye kyekirala yennyo agirema agirema kenzo ndumbo nayo nayo nakakati olwalero yetololera kulema eh eh, eh. nebivulu bayiza tuwadde mu nebivulu naye bivulu bisinga yiwadde outside Kampala mm. nti olunaku olwaleero i mean yesterday ng'ogyeko ku lwokutaano nti waliwo ekyamatha mukisa ku saturday wabaddewo ebivulu ebiwerera ddala nga biri outside kampala era abantu babyeyuniridde nnyo nekinteeka nekwerya endowooza egamba nti muganda wange bannayuganda ennaku zino ebiseera ebisinga tebagala nnyo kyakalira kampala nti wafunawo omukisa ogukyakalirako ebweru agendera ddala yensonga lwaki ebivulu bino tulaba nga bigezaako okuseringa out oba okujjuza ekivulo ekisinga okumanyikamu eyo embeera waliwo kyebayita nyegenyege nti ebiseera ebisinga kibeera jjinja neddemu yagattako evumbula kati papo paty yabadde hoyima gundi kigende mukikadde yabadde embalala nembalala wabaddeyo kampuni y'omwengemu eh, yakozeokitegeera ah, ah. ah, eh. nti abantu ennaku zino tebagala nnyo bbeera nnyo kampala for long nti webabeeramu nga bakyakaliramu emyezi ngaena okutegekayo ekivulo ekibafulumya kikolaki kiseringa out nabwekyo wiikendi eno abantu abasinga kakati bakomawo nabukomiyonna eh, tugenda kuba tuyogerako bwetyongoofcourse wetubalana enyimba amakumi abiri agasinza okuba nga gakusensera mm. zikiriza muganda wange ku namba amakumi abiri tutandike ne the behind the scenes nga ndabira ddaladdala naye regia jazimini baaba eh, omubiri kyekyo simon mubantu begumya naye rija jazimini ayimiridde mulo <laughs> nga endonga eyina ebiseera byeri mukawamu mu ggwanga uganda mm. obawulidde muganda nga bamwise ping bamwise muganda wange ani bamwise kapakat mm. muganda nga akayimba bakayise dansolo kakubira ddala ddala it is one of the biggest tunes mu ggwanga uganda ezigezako okuba nga zitucekaza gye tugezako okuba nga tutambulira ziri 17 zetode ku saa zaffe kyali wange emeka esaa zaffe 1 emu ezakawungezi bwe tutambuza bwetuty ekintu mpaka saawa egenda kuba emu eyakawungezi kapakati mwagaddeko ekintu kimu nti teyetadde ku pressure ngaomuyimbi mm. nti okuva weyayingira endonga eno asigaddeyo mu sitayiro ye mm. nti agira oluusi nayambala nga bwayambadde mm. napositinga ebintu byayagala nti talina pressure y'abayimbi naye okubuukira abayimbi banne nga kinene nnyo obuleeti aa ah, ah, nalabye ngaate kakalaika kabadi eh, kuba ate muganda we yapositinze nti agenze ku freedom city omuyimbi yenyini najja namwebaza nti webale kumbererawo mm. nti batukute off gard naye nalabide kubadde banonya ekintu kyebalidingirako ku kivu mm. ekitegeera mm. nebalidingira kwekyo <coughs> nabagenze ku press conference olaira ddala bonna balidingidde kwekyo oh, oh. ekitegeeza kyamukoledde kw abantu bano bombi balina audiences ezenjawulo kapakatismach of egeto gard nga woolaba queen bera nga wolaba patro we jamaica mm. yeyo gundi ye brandi ya kapakat kati ate matha mukisa ali awo wakati mm. alimu olu uptown alimu neolulokoloko naye ate oli ye strict ali loko osegeraate betaga audiensi ye musasemwa nga tukubya endonga eno muganda wangeaba btc bakute ngoma zaffe ziri ezabajamaica mm. tebagizanyiramu bwe batyo kyali wange ati ni pro nekutwaliza wamu simoni nekintu kyenetegereza mu ndongo currently mm. nti mugandange abantu bagenda na fulo ya luyimba oluliko mm. nti ogenda kwesanga wowulira shabada wowulira bairando wowulira enyimba buzibu bwo mm. nti tuzeeyo mu kigoma kati omuyimbi omugezi nga ba btc wabadde olina lwayidingira ku ekyo ekitooke eh, ah, lubadde lwakuwulirira waka namu kisenge namwagalwawo mm. eh, tebubadde terusobola kulosinga ndongo ekitooke ah, yali maintenance nti tuvudde musha tuzaawo ki ebiseera ebisinga omuyimbi wova musha bagize bakubanja mm. tulage eko ekiriwo kati nabo baty ogamba nti wali tetulina kiriwo ne batakitoke lulungi mm. nti ate lulina ne audiensi lwe babawa eneyabakuzekuze emyaka kati wano bakomyewo ku ground kati balina ffe bacomradeeno mm, bpm julia mubala etambula webale nyo ekitali ku luni olwakitooke nti lu lwali lulungi naye nga lwakisenge luzanya ku nyimba nga ku programu ezitali za bwezityo bwezityo naye kati nolukati nga cross this past one week endongo buli omw agitadde kamilion eh. azasong ne david lutalo baluita salawo kamilion mm. uh, uh, aina oluyimba john black atwatanise n'akayimba ke kali muganda wange kebayita batya kebayita uh, ah, singa, singa. nebidyanabawanukabitusibao balina akayimba kati okutwalizamu simoni mm. abantu basooka ne balinda ekisiibo kiggwe mm. era buli muyimbi gwe yayogeranga naye bifo kisiibo nga pulaani zakulaga ekisiibo linda kiggwe john bulaka ngaobuuze mulinde ekisiibo kiggwe ngenda kuta kati ekisiibo olwavaawo abantu tuzeeyo mu disiko era olaba ne sipeesi y'ebivulu wali tewabaddewo bivulu bingi mm. okugjako yidi ne easter kati olaba konsert zitandise twavudde muyamatha mukisa tugenda muya palaso tugenda mukuda muyani awo ne lutalo na uli dayaga mm, ko gamba ko myaka 2 making mike na mm. yagala ku ovo kali mm. kitegeza abantu batandise okulaba ku sente beta de era kati omuyimbi yenna ngo kyali lezi kwaka milioni yatadde nekinani nerutani sasa luno ndongo yiye bajita salao mm. engoma bbiri muganda ange za kutene zigatta amalobozi mm. bwezi twezi tugamba nti muganda ange salao simon kumi abiri mwesatu uh, mukisa lutalo gwalina ne kamilion mm. tebakyali ku levo ya kuyimba nti twagala hit mm. eyo levo bagivaako era balina yisa mikono mumaaso webaze katonda mm. ndi kati tebaliko balina kukulaga bukugu balina kusomesa balina kuyimbira bantu bebaze bakula nabo mm. nti omuntu oyakula ne kamilioni mugiri emyaka ne lutalo kati buli kyebali ekireeta oba olina kirya kola ensonga bakutegeera bulungi nyo mm. lutala akutta obudde ne peni n'ayimba oluswayiri kitegeeza abantu okitegeera azze akulaga nti muganda wange abantu bazze akula nabyo mulimu abakadde bwe batyo abategeera oluswayiri ate kamiri noyimba ne lutalo kikulaga nkolagano eriwo wakati waabwe hmm. nti kamiriyon ate oluyimba lwa forever kigambibwa kwaliko omukono gwa lutalo okitegeera nti kati buli wetubalaba abantu ababiri bwe batyo ngaabo bayisa empologoma z'endongo hmm. nga bafisizaawo obudde ne bakola ne product bwetyo hmm. kiba kituzaamu essuubi nti kimugana ngedda otwakuliranga ngaokusanga omuyimbi wakadonkamu nowa secular music oba owalaga babalyabanga ezalawo mukyabo tewalina kyebatugambabikwataganirawa eh. okitegeera nti edda lyali zalawo naye ate kati sana achievement eh. era bamaliriza bali mu celebration okitegeera eh. kiraga nti ne music industry ekuze abantu nabo bakuze ngaabayimbi nti edda wabeerangawo ezalawo kati kiseuka bafunyemu akasente tolina kyobagamba tebali ku eyo stress nti twagala luyimba twagala biki state of the nations entertainment address kubukedde fama embuti mpandikizi semwanga musa semomunero mukibuga fetubaawo kubanga tukwasaganya ekintu kino aga katonda muggulu abayimbi bagenda maaso ne semina ezenjawulo nga besomesa n'okwesomesa who is what is a musician emisomo girimu kenzo yagikulidde musajja mukukyala mukulu ga baita shima musajja mukulu ga baita bebekulu bonna bakuŋŋanye waliwo akasente akatekeddwa okubanga kabaweebwa wabula waliwo abazala abagamba nti simon nze first of all olaba omanyi tuzze munnange omanyi eno uganda ekintu wetutakiggusa tubeera ku ekyo tuzze tuwoza abayimbi babeera organized otegeera mm. kati bagezaako era obeera organized era tuzalawa kati kwegambayo muna uganda ayagala ki simon mm. tetuganye ensobi gye nalabyemu eri emu nze nga ssemwange eno ndowooza hmm. anti kati wuma uh, buli kimu anti kyembadde nkugamba hmm. ensobi gye nalabye eri emu hmm. nti ensobi eriwo gye bakoze nti kulowoozesa abantu nti ekibiina kino era kya nrm tewali muyimbi yalondeddwa era tewali muyimbi gola mu meeting eyo nga wawagira bobi wine taliimu kati awo webasuulidde nti waliwo kye bayita division of labor mwandikutesaha ne mumuteeka samuwere otegeera okitegeera anti era yamuli alwana ngaalaba bamujja ku mugaati nti mwemumanya nti twagala kumenyawo kiri naye abantu temubalaga naye kati betomezza buli muyimbi ali okuwa enaalemu ate kyannumye nnyo neŋamba nti ekenza eh, omusajja wange omuntu yatumiza kenzo yaoi musasemwanga mu east africa mm. tewali muntu afunye mukisanga muganda ange kenzo mm. kenzo oyo omulaba enyimba ze zonna azikubye ne zigenda vairo nga temuli kasente naye weotunulira oyo ngumukadde amani platinum wakupika artist by kupika kati 15 bamujje kuba bize bo kongera okuyiya kumuziza ah, ah, mu ndalo za mwezi ojukira press conference kenzo je yakola eh. nga yakave court diva eh. yali ku mestil hotels eh, kyane habk yali host wayo kenzo yayogera ebintu ebimuluma okuva dole kenzo kino kyabadde ayagala nga yo omuntu abadde alaba nti his success and domination of ugandan music talina waali appreciated kyovola yavayo nagaba big thiri bebaani nti ye alaba byakoze ayina obera somewere to be recognized and appreciated as one of the top musicians from uganda nti kati omweyo entebe ye musanyufu ngaomuntu naye kati abatunulizi b'ensonga bagamba musuuza abantu bovuganya nabo bawizikidi babanaboyi baani teri aliwabwe purezidenti w'abayimbi naye olowooza obuvumu tebabulina nti okitegera somehow it kills your creativity nawagizibwe tubakenzamu nakomao ku levo yabakamirirwa bebekulu nayenga ensi yamukkiriza nemuwanikeanti ye kuvadda simoni nababadde nekensobola nabyogera no kumpewo mm. era ero njagala tuveyo ate kenza akimanyi nti abantu tebamwagalangako kati bafunye omukisa ogumusembeze abantu abakoze ensobi bali babiri supayisi nekenzo eh. okugenda kw ebyo abashimba bagenda bagwa baani bagenda basebengera kati nammwe bagala babasikireko mugende eyo ate intenshoni ya kino ekintu si kugezaako kutereeza kintu ekyo wabula counteracting omudongoli eyakomyewo ewalabisa wabalabisa naye nekirala simon nze on the other hand ndi happy nti waliwo enteekateeka nti bukyanga tugamba abayimbi bakolaki bakolaki bakulaga waliwo waliwo eh, stepu gye bamuvinze forward mu nteekateeka y'abayimbi obeera organized however much obwo bulopols bukyalimu naye nze i credit them okugezako okulaga nti owaayi badde babavuma obudongo naye katugezeeko tubakwatekwate tubasomese tubayigize omulimu guno awowo crediti njibawa era mwebale nnyo mwebalire ddala nti kuba olunaku olwaleero mu nsi yonna teri nsi etalina organized music body otegeera nti etanzania gyeri ekenya gyeri kati uganda wakitebeerawo tewali muntu yali agagawalidde mu gavumenti tuyambe gavumenti tuyambe <laughs> eh. ati kati simon nekirala intention musasemwanga hmm. tuzogera biliyoni ezigambibwa asatumu ebiriyo zinamala okujja ngaowulira anti simon era tetulina kyakola kuba era newondukiriza obagaana yeyo background ye foundation yensi yonna uganda nti buli omu akolerera kulya mutekitegeera buli omu akolerera kulya abantu bebakuba olwaleero amasasi era olabira ddala waliwo owabadde okulya nti manerenda si sente osegera nti asikali uh, akubya bosi we sisente mm. nti yonna foundation muganda nge yeyea ya mugati nti kiriza obagana endya yago yembi osegera nti abo abasajja bakulonza abantu baabwe ko bakola workshop emutundu eyo for 3 days eh, osegera baliyo for 3 days ne balonda president kwanakerayoko ku maca emotoka zaabwe nenzirabawo eh. ate munakingo tetwakolera nawo by the kubanze namulowoleza namugaa king mike wano wewati bagalawo kamera tujja kukuleetera obuzibu netugende maaso eyo emuntu ngengeo wakatolu bwama gyetwalikodingeraanti lagadi lagadi yatulaba tuba tufuluma lagadi ngaali mu tawulo olubuto luli bweru ku balukoni eri ku woteeri hmm. n'atulaba ne bagamba lagadi abadde abasongamu era twadduka misiri Eh? yafuna gewamuleetera obuzibuobudda eh, eh, okwevuma byonna byonna ekireeto king michael yanya omwenge kataafiirewo ebyaddala naye ate namusanga omanyi yayina firimu gyazanya n'omugenzi isima naddamu nemusanga saidiza eyo nga namugonga eyo nangamba wakiri tayari kiryoke nga ali mu good mood naye era namusanga taliiko kitegeeza byoŋamba bituufu kati tolaba naye ensobi nti mwe ekintu oba mukola kyamazima owaki oli okwogera nemuna ate ndmitolyonthinsinomik teyayogera ku bintu ebyo nga ndinaera yalingana nobyogeraoyasokera ddala ddala eh. gondi juliana gye yabateekako nti temuteeka mu mawulire gavumenti olya neta kuteeka mumawulire <laughs> mbukinaye ate balina n'akabadi ke bazanya mm. eh, naye banaesente eno sente yamaanyi nze nalashiba nga bazina ne spice nenda bagwavite ngaakwata kamiiri mu ngalo gemaanyi ga sente simon eh, kati awo nabo tubanenya kitono simonyabazanyirako nemukwano gokukitanda kya shiba nebadiana naye ke 47 yakwata yakwatamu ne wizo yakwatamu eh, bonna ah, ngaze waragadi kati nga vampos asaza bigere naddenatekatiomwana bamuzanyiddekonyoladala inda era womutukire okumulabaka <laughs> namba 1 na musanvu mukasensero ekikumi katonyeza ettaano kyenda mukaaga nze mukaaga era ekikumi mukaaga kanyeza munana masaka sembabulrakai musosemwaka endongo yiyo amusajja mukulu miki wine miki wine tiktok bayirayo yatwala chosen beki mm. Ah, tiktok era bangambye egenda twala ne king saha mm. e, king saha kati amaanyi agasinga omukubira nesimu nagamba tolina kyoŋamba ebiseera ebisinga yazze mu tiktok era sente ezisinga mm. baziwa baana ba tiktok okukola bukyalenji ezikwemoola genda kupositinga nyumba ye <laughs> yazze ku tiktok mainstream media bagambe kasooke tugiwummuzeemu tutambule america namulabye eh, olunaku olweggulo yakubye boston eh. infact yabadde ne katongole omutongole sho yemu teyasookedde hmm. okubaako nalabyeko nemusajja wange gebayita raga ben ragaben yagikubye bairesho ragaben yagikubye nemusajja wange kapalaga <laughs> eh. ona nabalabye nenyamba eno nguba kyagitambuliza ddala ddala kapalaga oyo raga ben hmm. ona nalabalabye saaja ali era ndiyakuzemu nakwatagana ne manaja erik mutebi nabalabye erik mutebi nga muganda wange batambula negayo eriomulaba mwita selekta ivan nababeera bonna naye ngaokutwalizawo manisul semanda alina akayimba akalala keyatadde besides mane naye abantu kalese baziyita mixed reactions buli omu alina endowooza ye abantu banetizens bebabeera ku internet bagamba message tekatinga cross mm. omanyi bannayuganda mulimu ekintu kyetwakuliramu nti twagala nnyo ebigomo ebikuba nemubamu ne bannayuganda abaagala ebigambo kati awo abantu kaleesewo enjawukana mubawagizibwe nga bagamba ah, musajja wafaddiridde omutindo abalanga bagamba message temwagiwulidde kati awo kitegeezaki eri eh, kampu ya king sa hmm. kitegeezaki eri manaje sam mukasa eh, bonna bonna ensi eri all eyes on you hmm. ndowooza okitegedde naye nga kyolina omumanya eh, king sa mansuru semanda y'omu ku bayimbi ndowooza abaavuddeyo ne bayamba producer dd nti kwa producer didi agamba mobile money ye amanya gasinga okufuna gali mu manisulu semanda buli message e dropping alabako manisulu received from manisulu semanda received from manisulu semanda abuuza ba gravity sina kyenna bakolera nemusasemwanga nze wonkolera nenkusasula eh. lwaki atobeera omumanja anti munnange obuwoera ti kawudi wonsasula tekitegeeza nti siri muntu munno musa tuli mu entertainment industry nyamba kenzo okuba ngaalabisa kenzo si kirungi anti munnaye simoni kenzo yeyavaayo n'agamba edidi eh, munna akamuwa akakadde kamu n'emitwalo ebiri mukakaaga mu bisatu kati ono yavuddeyo okujust okumakinga things straight n'abagamba oyo omusajja tampanga yadde ebibiri tanguliyanga yadde swit peps yadde ekikajjo kati byonna byabagamba abalimba kyekyamuvisizayo kuba ine owulira amaloboozi lye agamba abantu bulijjo wagamba vayo vayo nga nkyaganye naye nagenza olaba abaana ewaka maama taata bagamba waye grami award nomini yakuwa obukadde waki tukyali entula otegeera batuwe ku kfc nagamba akanveeyo mu kamera abaana banfukidde ekizibu ewaka njogere amazima nti omusajja tampanga kusa ne baproducer beddeko juliana kanyomozi yawandikisaako ko oyo nisendre kulimba ku cupa ya soda <laughs> nga buno obucupa wa plastic tebunajja weyanywa yamwita namugambo wy tugenda kukola tutya mumiting webali lulwati genda oyimbaolimba lumala okukwata eh. natandika okubanja naye nga olyamugamba ne recording nze nakubuuza sente meka zoyagala nonamba twala ku cupa ya soda mumiting kweyakoma kakati ne bano musasemwanga wezijja nenkuwa sente okuyamba tekitegeeza onteekenkitegeera naye nkati nabantu amu abesiba ku musuuza oyo olumu ndaba nga bakisusamukko naye musuuza bangi bamwambalidde simoni eefananikye eh. eh, nga omuntu omukopi atakolaganika eh. naye olaba nga ebambalira makula nemusajja wange bamwambalira banno kukyamakulu oyo kale balala naye olaba nga webambalira principle nti alina omusoto ogubojja mu mpale mm. ne kenzo webamwambalira mm. era kyendowooza manaja beta mwandikozeyo kacharity organization kacharity waka konna okitegeera mm. naye bagamba omukulu oyo tatengana na sente ze <laughs> eh, nti owaye naye nange musuuza eh, eh. <laughs> Ah, <laughs> Ai, ce mi se Bukete fama emuti. Ai, ai, ai. Ya ah, muzani muwadde. Ha muzani baina we vaisao. Chichi. Ndiyo wae gowamba checho kiria. Nego mairo emu oye sebo. Ila wagamba wasoma omu um ndanti. Waka checho. Alaba nyo programu ya banyabu ya narongo babula na kazini. Lichi lembe cho kumanyi ya kwa cho makichi diokula. Chinja baga tako mkazo wokusatu. Chani. Rema. omukazi eh, ajabagatako owokusaa omukazi omusajja owokusaa atasobola alema eh. yatawakala simoni abeegwana mukifubawabaawo alema yatawakala simon oli lema muganda wange aliko ebyewaabwe ajabagatako ah, ah, omusajja omulala edda sebo togira nyoajabagatako omusajja ale kati olaba sebunya akiti gyakola ya diini enzikiriza ya sebunya gyalimu hmm. fe waffe bagamba tewebaka muganda wange mu ddiini gyensoma nga tosonyiye muntu kati sebunya engeri gye yagendako emekka nagamba nfaaki omuntu nze amulina ekiro mbeera naye ne ku makya oli jasi yayigiramu bugizi bwati kati nfaaki ate n'ekirala ninamu simoni ezo empalana z'abantu abaavuakabagambatebamukiriza kulaba ku mama wa mwana maamaatimaama amwagazatewamuwulira kugu ah, ah, ah. aleokanza alina akati ayagala kuddamu oa sisobolanange nekomayaka wakati musuza kalina eh? akakomera awo wemogerera nga akakaya akajje buneda ssebo awo bayagala kulabama mwana kyebayita coparenting ajja tukubiranga essimu tumubuuza oli wabuziga omwana bamuleetaawo eva namulondo eh. naye byokulaba maama we nedda ssebo ha <laughs> omwana ayina akati oyo ssebo mm. eee eh, nkutidde n'okutya naye nga by the way ah, kenzo abantu bayinza okuba nerinya nalyerabidde akulumba yali ngambi mm. Eh. bayinza okwebuuza kenzo yasanzeoyo mugagga kyaliwegegezako oh. kubanga nsembere bamwita mulunda nume e, eh, mwami semba atya musajja wakabaka e, yalabikira mukavideo meeting ezasoka hamu namuwayo ekikumi yawona n'akabenje k'eryato eyo ssebo yaliko ku mv tempula mm. era muganda wange we yakoze nze bajeti ya million ya 2 billion shillings ey'embaga eh. ne mugamba ssebo weete tetukulinaako buzeebu bagambye ne mukyalo yazimbayo oba kerezi oba kanisa eh. sibyawula kakati bolaba oyo muganda wange mu mitingi ze mm. bano abaana bano bano nga woolaba nti abaana babeera ku dduuka mm. yajja n'amukubirakubiramu ne bakubira mulaga mu meeting ezo nawe nofata bakoze meeting noja nofata mumwana aiko bulimumulikugoli mm. aiko amulema awo ejirijiri omwana yavamu meeting obulamu buterete ebyaddala eh, nadde munonyeza tumuyisemu live yo yekyenkya kubukeddenekulumba tamugawaabikira langamu ekyapa aba akyali ku kyapa eh, eh. anze mwadde egundi bwezi 15 tugende nga tufunyiza mikono omayedda nga tukyasoma mm. ngaoteeka omukono guno mu sweta nobanga omulema kati omugaga tumulumbe bwebatyo kwakulumba ye tamugaba eh. namugambya mpe interview eyokumakya nesebuga omanyi bageti ya 2 billion shillings eh. ate bagamba yasooka kubeera yakamu ya billioni emu ne miliyoni 8 naye abayina ayina ne mutabani we muganda nge kanso omu ali ku kampala road kanso <laughs> ntera okubeerako naye wali mu jimu hmm. kanso naye atayinamu waliwo enali ngaoneka abyakabyamu awo nagamba jyamu ate nkumanyi ngaolabya abagaga weekaabya ne bakaddewo bonna ogamba tebakyaliwo <laughs> numbe 15 mukasensero top 20 countdown nono yɛ sawa yɛ fɛndala eya nkyɛ eya kasɛnsere top twenty countdown bana nyina gyi te abu kende butia na ebi ɔnabi ebi mu kuba mbera wano kyali wange siba saa kumi na mmeka kumi na bini mpaka saa kyali wange ni ezo kuma kya sɛ mo na musa sa ebi omu nina omu kibuga betuli yɛ mabega emizindalo gino twongera kubuza koko ne tukugambo gambo tia esawa yɛ fɛndala tugenda koyongera okuba nga twegirisa kyali wange and of course ebibuuzo byotubuuza bitugenda okuba nga tukuddamu ensonga endala nyingi nga ezitambula mu gwanga uganda byonna byonna byonna wano ku mbuutikizi yaffe musa tukose muwanga saimu twagala kwogera ku show ya mukyala mukulu gwe bayita mata mukisa olunaku olwaleero ali masaka eh. ku maria fulo ejo eh, abafunye bambi era abantu b'okukyalo bayirayo byonna byetukola tetwerabira gye batuzaala bamulaze obwagazi omwana w'ewaka hmm. era bagidde eddala mu bungi abamu ne babagoba nobbagoba freedom city okusinziira kwali ku ripoota saagendayo olwensonga nali nkoyemugo gemazima naye wenakuba essimu wano ibula yaŋamba yafunawo abantu hmm. abantu bebaabo kuba ne manaje yagamba abantu benfunye bembadde njagala okgezesa omuyimbi wange nti ayina ababagizi ayina amaanyi era ndabye amaanyi ge wegakoma n'abamwagala mbategedde hmm. ebyo byonna bibaddewo naye kati nze nepimye negeginzi ate nange nekirala mpa credit tiimu eyo nti muganda wange eno endongo ye uganda okubaako kyoyogera olina okuba nga olina emigundi gyewayitamu mm. kati matha mukisa ayina se okwogera ku bivulu amanyi wekiru mu bantu obutajja mu otegeera nti kati tubaaniriza ku table of men okitegeera ekikyaliwo luli kati matha mukisa newabaayaga agenda wa salimu sale mm. ayina backup onategeka oh, sho abalema ne bajja babiri mhm. ntegeera nti alina bakup wasobola okufunira akasente mhm. nti nabw ekityo tiimu ye najagadde nnyo obuvumu ko simon buli gwotuuka gamatha mukisa abadde tanatuuka kukola konsert naye kati nze obuvumu mbwewunya tiimu ye gyeyabujja katugiyingirenaye ne konsert eno baaba omuntu oteeka kufidde omusiti ogipangisa asente mekasa miliyoni 25 oyise cash events bebakoze sound kwegamba natuse natuse negambo babano bantu balina kyebabala otegeka sheezo n'amaanyi gewalabe babuloga ge bateekamu postinga sheeyo mm. bayinza obuba wano abantu balina kyebabala nti era otubala nga bagenze kalamoja tetwewuunya nagambye naye ye black magic babala kaki ba, ba, freedom sit ate oti wakiriso batwala wali ku little flowers ekyaliyo oba ku obuligato leva ekyo kikakati eyabaana eyabayimbi e, e, esookebwaku kyubana venue concert eh. garden city rofto abantu baganawo era n'aboluzungu abeeteesateesawo ebivulu tiketi tubawa za bwereere mulo tubawa zabwere tusinga gaba zabwere twategekawo mu abanigeria nga babiri nga tubawa zabwere 15 kusaa zaffe 12 essaawa yaffe nendala gwe tuli wano kwe tweyagalira kusaawa ku budde kugundi ku lunaku lw'abamaama mwena mwena bali mu art industry bamaama tubagamba nti happy mothers day kyemukole kisinga okuba ekyakabiridia eh, jazimini awanise maama we hmm. yamuwanikako edda ku bathday ngaamwambaze engoyi z'ekivubuka hmm. abaana ne bamwambalire hmm. eh, abaana basosomedio bamanyi bamama omwambaziza biki mama ekizigo nganywa kiwakimama ah, ah, si wakizigo alikanakyo kati ye spice owa mututa emmanyo ikira eh. spice bakamutereza erinyo lyawagolo <laughs> eh, kati mama wa amututa ah, naye bamuwagala amanyo eh, wansi kwekotoriyo nanywago nempakingana nako napakinga kawo naye nangamba mulimu abayimbi abagufudde omuze mm. okukeera ewuwo okunywa amatage nti omukeere waba bakajireta jakupromotinga brandi agenda olaba sahazi agenda olaba gurume agenda olaba palasaze amata nasanga ekicupa musigaddemu ejiko nga nyira getwanywa mm. e naye nga kyolina omumanya bamaama ndabyeko akamiliyoni nga apositinze maama we ngaabawo mm. oluwombo Mm. ndowooza ye maama asingamu abayimbi baserebu oba abantu abali famous abali famous eh, olwaleero omuyindi gwe bakuya amasasi bamwokyeza ndowooza kusaako mine bamwokyeza bwe kuba okuziika okwabo mm, bamwokyeza kati evune baliweereza ebuyindi ah, nono omusajja yalina nyini bbala lyaweevu mm. eyafa naye bamwokyawa nekolole evune lirinnya ennyonyi mm. eh, n'omukyala bizinesi yagiggala ebbaala lyamuleme lyali ava nawo omukyala mm. eh, naye gayi yali bambi ngaasula ne esc eriwo yali asula eri nga ku afisa eri gye yali esula ge yali mm. eyo ku kalinaayo eyenkaaga eyo waggulu ng'ate oli gayi yalina health problems ng'alina n'ekyuma kya oxygen ku standby nti s in case anything happens nga enyumba yejjudde essi nga alina osulako ne essi baali bamuyita ompal rip yali ayagala ebbaala ali era kyanuma nyo nti yagenda okufa ebbaala ne lipiikinga eryo ebbaala eriryawo nga ku kabojjaawo awo kumpi ne katwoko kwa kati awo ah. wenyine wenyini kukabojja okusoma lyakobojjayali mugumu ku kya sente nange namusolozanga <laughs> nga mpaamu mmere omanye no gyeyasulanga kwafuiseeru yayinawo ne restaurant gyebayita flot restaurant hmm. erina ka swimming pool hmm. kati wojja omukuba oluseke agamba saba emmere gyoyagala <laughs> musisemwanga <laughs> ah, mu entertainment industry kumpi okuva ku sande eryeyagwa mpaka kati isima akyefuza amawudi mm. simanyi motoka ebagala gitwala mm. simanyi biki up to now a lot of questions ku isima ah, isima amanyigalimaiyawandise jo mm. ah, bannange abamawulire ofiirwa tobawo tobasembereza mu famireyo eh, yabadde misiridi mumaani ayaya sobola jogera wano bajjaga ate semwanga abadde ki naye nze omuntu ainteractinze ne famire ya isima ngenzeeko ewuwe mbadde abadde kyaliyi wange osoma story eri man naye nga kyolina omumanya isima rip uh, ah, wagendedde okufiira bayirawe abantu basinzeera bakati maanyi ge mm. maanyi ge naye okusinziira ku bakwano be benjogeddeko nabo bagamba nti it was a good sending off kuba yali ayagala lwatuuka okufa abe ayanikirize eggwanga n'ensi yonna mm. nti kyemanyi gyali rip kuba buli omu ah. yadde ali kuisima mm. yabadde kuisima naye ate famire ye nagenzeko ewataata ku lwokutaano ezzana akyali mu kiyongobero agamba mutabani abadde nga taata we ate yafudde kwono ye taata wa isima naye ate isima abadde nga taata waani wa mutabuliiki era nayogeddeko ne sisita we omu omulala Eh, yeyasoma busomesa okwawo ogende wa taata sebo babadde n'abaana abaasoma taata tomala gamugjako intervie natuseewo netiimu yange ne baŋŋamba semwange ogenda kubuuza ky osooka babulifinga kati omu ku muwala eyasoma obusomesa yaŋŋambye lwaki nkubuuziza bwentu muganda waffe yali tayagala taata abeere muki mumawulire ekyo vola nkubuuzizza yeah. nembimuwulira byonna nagamba kisokke tuula obuuze era nakoze intervye ngaomuwala ndi awo ku gaaliokitegeeraobana nomuntu wanekiki hmm. omubuuliranga ebyo hmm. because taata ku saawa eba ayinza omutomeza oli ayinza omubuuza ndi mutabani wonga yavumanga bobiwaini bobiwaini wamukola kiki fene tupikingamu ate taata kyenamulabyeko akaseera katono kenabadde hmm. naye taata ayina pressure ngaomuntu ate taata aliro fiiti ali asobola yetamangu taata so atabeerako guidence eyo ayinza okwokya taata nga ye omuntu eh, katonda alika yamuzaala talina buzibu kyomubuuza kyajja okuddamu mm. kati adeetaga guidence eyo naye agamba isima yagenda okufa ok kibadde olova naye yeyaŋambye nti omutabani we yagenda okufa ng'alina obuzibu bwamaaso talaba bulungi naye ate ekyomwana kyamukabya nga buli weyajjanga ewaka nga yeggalira mu kisenge namugamba dadi tukoze tutya dadi tukoze tutya omwana abuze nkoze ntya anti taata mutabulike mukkiriza ngaamugamba kimuisukukanga ekiro saleera akabiri tahajidu katonda abeera ku ggulu ly'oku nsi ajja kuddamu okitegeera naye ne maama muto naye namulaye ng'ali mukunyolwa ne mukulu we ne mukulu we gwe bayita sofi kale simonira batuwuliriza bannamwandu isima yayina ekibiina eh. ne hajat kurufum eh. eyali mukyala wa muzaata hmm. kati mu kibiina ekyo nga mulimu bannamwandu hmm. abambi katonda beyagerera abakazi abalina obulwadde buno endwadde enkambwe abawe basingle mothers abakyala batalina mwasirizi hmm. kati bakuwa omutwe bagukubye bubi eh. negusasamaza eggwanga nebalowooza ndese bakazi ba isimu naye bannamwandu twakoze babadde alabirira bazaamu amaanyi kuba ebifaananyi ajati yabimpereza wano nga bagendayo ne isima afunye amabaati mifaliso isima n'agendayo jukira is a public figure mm. n'abanyumisamu n'abazanyisa n'abasesa naye sinnamwandu nti babadde bakazi be esaawa <laughs> eno ya kibuuzo ku ansa kibuuzo ku ansa tonanagira tolandaga tokola ki twabuuzako abali ebusegamu bale kubanga mutumbula embuutikizi batugambye natete muganda wange ku best hotel awo waliwo omusajja mukulu bamwita lwomushana tavaawo awo inosente mm. gusula bajagala nnyo bagambye nti kyali wange batumbula embuti robotikizi bakyali baffe abali ekabalagala mu kataba mwenna mwenna ensi namba yona yona ali omukyala bamwita wanda munayatuwuliriza oyo eh. anoonya wulire oba tuyinamu enkyatuguza amasaati owange naye nga ekawanda batwagala ne eh. selekta jose bwayise kosa medi embalala medi kambog owange wasiibya otya ogamba otya nze ndi wano kyali wange tubagaanye programu yamaanyi nyo kyakabiri yansoboza timu zomukitukira yandibwate kusatu abo basi eh. bakwagala nnyo alaali ekibuuzo e, e, kyalimo eh. produsa wedikenzo no produsa eh. usoyi twawulirako twawulirako olugambo kyalimo yabakamu nagenda mu wasatu byali hmm. byatuweewe era waba yakeeka yakolayo tuni meka ku seemu yakola situdio yiye hmm. bagiyita african uh, music bureaumuyenganaye kati yoofficial producer wa pier pounds hmm. ate yoofficial uh, manager wa pier pounds hmm. era buli luyimba owuliramu akantu akagamba fresh ngaezazawe sro dancing neza pier pounds omanya yekuseyi fresh akozesa fresh bukedde bouke de kati mumba ngambi atuliza banaye mumbe ogambo tya mumbe sebo halo <laughs> bouke de uh, bukedde fama emboti kizinoti nya emu nya asatu musatu nsambu mu abiri webale kuwuliriza wangi sebo ebuuza musa iye ani ani sebo esimu ye terikiriyemukedde sebo webale kuwuliriza tutakuchawa shapika chitanda na timu sando sikendi wano kwa mfuna na pesa unu mchiru mama sasa mm. njaka na msoke mumbuli le jala vitufu tikisa kwa tamu wano umasa mukisa ani? ani? etikisa kwa tamu umasa mukisa akati mukende nendi eh, kezo wala kuchifana sebo mbili mwishibuga jevaliko kali na jevaliko kade mbuta mm. omuto kola tozati mm. kiva kiluvimba nga lunyumye nnyo kiva ku ki yala kasita zimuluma webale kuwuliriza mbadde mbuuza faida nakazibwalina mukulunaku omwana nedda tamulinamu tamulinamu nokukwata mutakwatangamu ate ngaomwana we yamulabirira anti kisa kya mukama eh, bukedde bana ba mama yese babuzako nyo baana bamama kyakatuga mutyenda muŋona etulina kabo baganda batutumbudde eh. empeereza makula nnyo kyakabi anyina kyenjagala okubuuza eh. ah, bino ebyokubeera nga bimu bitegeka abayimbi ne batugamba nti okuyingira ogule soodo obamaze ku mulyango kirina engeri yonna gyekikosaamu kusatizino ez'abayimbi kubanga eno tuba oluusi twabaabyedda nga tunedde kasooda ate wali bakusaba kyebiri oba kyetaano hmm. mandere namuona songa music kwetuli eh, nnyo tuyanza naye okimanyi simon omusajja oyo ayeka mutuufu eh. kiringa ne tv eziraga abayimbi ku bwoloti eh, nze nkedde ku maca nendaba kabiri kubukedde tv wano ngenda wali waaty onsaba ebiryonaye okimanyi ekintu ekyo kirimu eggumba abayimbi bantu ebalina okikola kuba kakati waliwo timu yatuukanga omuyimbi akugamba nze tontimba wa sente zikka wa mutwalo tontimba bwoti ngaasobola okugaana mukola agurimenti eyo sigenda kuyimbira ku cupa ya soda kyali kiriwokko ku naiti nga kamiri tumulaba ewa sheri kubwerere kunnebakizuula era kyova olaba endongo mukampala yali yagwa nga kizibu nyo abantu okujja mu bibbulu because of that nga bannanyini mabaala bakikola okuyingira ku ki abayimi ne bakizuula nga kakati bakusaba sente eziri abunoma akusaba miliyoni ekumi nga tetogenda kuzifuna mm. abamabaala ne babinjawaayo ne tv zigenda suula abayimbi tv bwezitu kubayo tv ubiire waka olina mu bokisa nolaba abayimbi nga munana eh, kushukubwerere kukabaleyo eh. mukyalo eh. so abayimbi nabo betaga kwekolamuko mulimu ndoza kenzi kwatandikire kwekyo nga purezidenti omujja akenzi ah, alina biliyoni asatu mu ebiri zali mu bulomira mu gavumenti semu <laughs> akyagobasinde <laughs> mwana sayo bukedde oliwo yakozezaki concert procedures omuntu otegeka ekivulwaeconomy kasitobamu yalanga sente zoyina nga geweraba nti osobola ngaotwita mm. king mike atwise emyaka ali mm. atwise cricket of gwe gwamanyi oba talina bantu oba ayina naye yagitegesi naye era kisinzira noku pressure mm. mulimu abantu bebakusaba concert kati nebakujubisa mulimu kati bagisaba gruned bagisaba lidia jasmine okitegeera nti mulimu ne pressure y'abaomwana nyiga wano kalonantoonaye eh. olumu oba wetaaga gundi concert okujja ku leve emu okuteka ku leve nokuwa ekifo mundonokuwa ah, ekifo mundonposition eh. naye baa baconsert eyo bwetubawo ku magezi hmm. wandigikozeddi kati abo batwetaagira concert wandigikozeddi gikole ngaoyina oluyimba eyaddala kwabantu bayireta ojukira sho yafike yasoka kufuda omusikite mm. ku sky lounge eh. akafukajulanekimusikiriza nogo akagende ate ekyaddongoawo yagenda kukola kiyava ku mbuzi nagamba leka ngende ku ngamiya nga nembuzi talinaba kugirya kugituukako mu bugere engamiya geyina ebbango bukedde yegwe kyali wa mukwano gwange erichadi sebamala ambuzeeko sityambula bennaku zino omuganda wange mbadde mulude ludde omulaba mukko ono yakawasawasa ayina akasente kati leka nkubuulire eh. sebamala amala hey. mutasobanga koledemu nnyo bwe kiri bulaadi wange ekibuzo kyembuuza eh. ono eyakoze kuidomusidde ekapakati hmm. hmm. baliakuomu nga betwala saketu hmm, kale tweyanza tweyanzire muganda wange bukedde wandi bulungi mugamba mutyembaareyo ndabira ali mutuse mubanga eh. yenyabo onolole mayinja kati akola kyebiseera kino wetwogera lunadi mayinja yafulumyemuko mu ggwanga yagenze kulaba famire ye ndoza tampuzaleyo ku mwana mungereza tubadde <laughs> njotera naye wetujimingira etukolaki yagenzeagenda kuzaalayo omwana we owebweru hmm. yagenzeko bungereza agenda kumbulamuko bangambye emyezi minginyinyimuko hmm. eh, aho yeyoli yabuziza mata mukisa ne kapakati strategy yakukola kiku trending kapakati byakola nooli twakinyonyodde ekyo waliwo yabuzize kikyaliwa siriva kyagulanyi taliko kakiiko kano akagundi kanaamulabakonayekyemmanyi wali e- eh, mubifaananyi nga talimu ah, bamukubagana ebifaananyi kyerya namulabyemu eh, babigaanyi babigaana naye nekirala mulabanyo enaku zino yazzemu mu production ne writing eh. wali ku skia media waliyo entindaawo kigowa road nga epas we yali abeera hmm. mulabe enaku nzina akola nyo production tava mu studio era ayina akayimba kebayita tweweerabira yata januari enaku z'omwezi nga kumi na musanvu tumusabire omuswedi endo mwe batekulese bukedi bukedi eyaffe amanya uli muli kaekuzibibire musajja tafuna wenza tagendi wamulukumu akati kyemuisa <laughs> omusajja janomegadi yandawa ali bungereza amerika amanya ali amerika kayimu bwe balewereza eggwanga mm. emaabeziiti mm. mbere nompate nomukono sautenewakuya kuza ku mimi gwe bayita keko yaddawa era akola mirimu gikati eh, aligodiwa muggwanga lya canada naye yatiisizatiisiza okuta albamu empya omwaka guno emabegakaawo yafunamu obutakkanya ne poliisi hmm. ye canada bamusanga mu nyumba ye ngaalinga ayina kye bayita drug overdose hmm. n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka naye kyamukisa buki bulungi nnyo yarecoveringa era yazzemu okuyimba ayagala kuta albamu omwaka guno sebwata agamba nga tanawulira nga twogera ku nabweru eh, nabweru abiri musanvu eno eh. sebwata omukwano gwaabiri <laughs> musanvu gwasekyanzi eh? wuyo amutekane ku posite omuyimbi waffe owensenene tujja mukuba ebinya ebyo bamanyi omusajja yamuwadde keeki musindikire keeki enomusindikire keeki omusajja gyeyamuwadde alina pomayi sebwata oyo obwenzi bwalina yakuba posita bbiri zanja